皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオでガーダタウンの基本的な使い方を説明します。ガーダタウンはゲームのようなバーチャルスペースです。オンラインイベントなどで使いますね。一番まず、キーボードの上、下、右、左のキーで動け動かましょう。ガダタウンの一番基本的な使い方は、他の人に近づくと、 その人とビデオチャットできます。例えば、ここに近づいて、Hello, イファン。なんかこの人とチャットはできます。で、離れると、えっ、ー、と、まあ、チャットができなくなりますので、あの、話してる間に、えっ、ー、と、動かないようにしましょう。次、ガダタウンのプライベートスペースを説明します。プライベートスペースに入ると、そのスペースに立てる人だけとビデオチャットできます。 Hello, この人と話すことができます。で、この人と話してると、この人、イファンっていう人が、あと話が聞こえないんですね。プライベートスペースの中にいる人だけが聞こえます。プライベートスペースは床の色が違うことでわかります。まあ、例えば、この緑床のプライベートスペースと青いのプライベートスペースです。また、プライベートスペースのに入った時に画面が少し黒くなります。 これでわかるかな。画面が少し黒くなるんですね。かえっと、プライベートスペースに入ると。Hey, Nomi! Hey! バイバイ。 <laughs> 次は、オブジェクトの使い方を説明します。スペースの中の一部のオブジェクトが使うことができます。オブジェクトを使うため、オブジェクトに近づいて、で、えっ、ー、と、キーボードの X キーを押しましょう。 キーボードで、えっと、X キー、その時、オブジェクトのテキスト、画面、ビデオなど表示されます。これでガーダタウンの基本的な使い方を説明しました。その他の機能に興味がある方は次のビデオを見てください。では、ま mais, p e